assalomu alaykum do'stlar mana bu yangi e, saytda judayam zo'r pul ishlasa bo'ladi hech qanaqa cash point kerakmaydi прямо kumush tangalarni mm, oltinga oltin tangaga almashtirib bemalol pul ishlasa bo'ladi mablag'ni olib tashlab tashlash bilan onlayn fermer xo'jaligi bizning ko'p darajali dasturimiz bilan barqaror daromaddir ya'ni bu qushlarni sotib olasiz bu qushlar tuxum tug'adi va tuxumni kumushga aylantirasiz kumushni ya'ni to'plangan kumushni yarmi пополни счет bo'limiga o'tadi ya'ni tepaga нимасы qolgan ярымы nimaga tushadi zakazviy plata bo'limiga ya'ni pulni yechib olish bo'limiga bu yerda ro'yxatdan o'tish uchun e, bizlar bu yerda belgilanish ya'ni ro'yxatdan o'tish registratsiya bo'limini bosamiz sizlarda rus tilida ko'rsatiladi menda o'zbek tilida chunki meni google chrome brauzerim o'zbek tiliga сразу tarjima qilib beradigan nima hozir mana rus tilida ko'rsatyapti bu yerda buning uchun osongina bu yerda nimasi mana shu liniyada перевод degan joyi bo'ladi hozir nimaga ko'rmayapti bilmayman короче bu yerdan ro'yxatdan o'tish uchun o'zlaringizni vashi psevdonim ya'ni nik nikni kiritiladi mana birinchi liniyaga ikkinchi liniyaga email pochtangizni kiritasiz misol uchun bu yerda mana bunday qilib bu yerga o'zingizni xohlagan akkaunt pochtangizni kiritsangiz bo'ladi yandex email или e, gmail e, pochtalaringiz xohlagan bittasini yozasiz va bu yerga har doim esingizda turadigan va o'sha parol bilan kiradigan e, liniya bu bu yerga parol degan joyga o'zingizni esingizda turadigan parolni joylaysiz va o'sha parolni yana takroran parol еще раз degan bo'limiga yozasiz mana bu yerga to'rtinchi qatorga va bu yerda valyuta akkaunt degan joyda siz yevroni tanlasangiz sizda yevro kошелек bo'lishi kerak agar yevro kошелек bo'lmasa rublni tanlaysiz va strana strana moskvada bo'lsangiz moskvani ko'rsatasiz amerikada bo'lsangiz amerikani ko'rsatasiz agar o'zbek qozog'iston bo'lsa o'zbekistonni ko'rsatasiz bu yerda hammasi ko'rsatilgan ya'ni mana russiya federatsiya degan federatsion o'shani tanlaysiz va barcha nimaga proyekt ya'ni sayt bilan tanishib chiqdim barchasini qabul qilaman degan проект ознакомлена и принимаю degan joyini pechetkasini bosib zaregistrit tugmachasini bosasiz va o'sha bilan ro'yxatdan o'tasiz keyin akkaunt pochtangizga ya'ni yashikka o'sha подтвердить сообщение keladi подтвердить сообщениені tasdiqlab akkauntingizni aktiv holatga keltirasiz men ro'yxatdan o'tganman acha bo'lmadi deydi bir oycha bo'lib qoldi просто bunga сразу e, pul solsangiz shunchalik ko'p pul ishlaydi bu o'zingizni harakatingizga bog'liq hech qanaqa aldanmaydi ishonchli yuz foiz hech qanaqa cash pointsiz pulni bemalol o'zlaringizni xohlagan mm, nimangizga hech bo'lmasa elektron koshelokka или e, viza kartalarga ham yechib olsa bo'ladi kirdim endi bu yerda mana taxalluslar ya'ni kinomadiya deb joylaganman bu yerga elektron pochtam oltin tangalarni sotib olish uchun bir ming ikki yuz yigirma olti butun o'ndan oltmish uch oltin tanga bor menda bu yerda kumush emas ekan oltin tanga rol o'ynaydi bu yerda tuxumlarni oltin tangaga aylantirasiz va oltin tangani rublga aylantirib ya'ni yuz dona oltin tangangiz bir rublga hisoblanadi bu saytni o'sha обмен e, nimasi bo'yicha hisobi bo'yicha e, oltin qutilar to'lovlar uchun yo'nalishlar bo'yicha ishlangan meni ya'ni va referat silkama orqali albatta inson ro'yxatdan o'tgan sizlar ham ro'yxatdan o'tgandan keyin referat silkalaringizni bemalol o'zlaringizni e, tanish do'stlaringizga tarqatib pul ishlasanglar bo'ladi ya'ni bonus tushadi bundan menga bitta kishidan ikki yuz ellik tanga oltin tanga tushgan men bu saytdan pul yechib olganman meniki rubl emas yevro qilib ro'yxatda o'tganman nol butun o'ndan nol ikki yevro ya'ni bu bir rublga hisoblanadi men bir rubl yechib olganman xohlasangiz yevro yechib olsangiz ham bo'ladi o'sha payt tanlash o'zingizni qo'lingizda ya'ni buyurtmani to'lash ya'ni заказовой plata bo'limi bu yerda заказовой plata bo'limi mana payer kivi кошелек advocash elektron kashlok okpay yandex money va shunga o'xshash elektron kashloklar bu yerda imtest nomeringizga ham solsangiz bo'ladi visa rossiya vod visa kartangizga master kartangizga solsangiz ham bo'ladi va bu yerda paypalingiz bo'lsa paypal elektron kashlok bunga ham solsa bo'ladi bu o'zlaringizni e, sharoitingizga qulay imkoniyat ya'ni tushunadigan nimangizga bog'liq qaysi sizga qulay bo'lsa shu orqali pulni yechib olasiz biz endi omborga kiramiz ya'ni o'sha sklad bo'limiga kirib bu yerda men qushlarni sotib olganman hosildorlik sotiga bir dona tuxum qo'yadigan ya'ni birjeviy qushcha yashil qushcha hosildorlik soatiga 5 dona tuxum qo'yadi sariq qushcha e, soatiga 55 dona tuxum qo'yadi jigarrang qushcha soatiga 277 dona tuxum qo'yadi mana xarid qilganman birinchi qushchani ya'ni birjaviy svetdagi 6 dona qushchani sotib olganman yashildan 7 dona sariqdan 3 dona jigarrangdan ikki dona va bu yerda yig'ilgan mana tagidagi tuxumlar soni 63 dona birinchi qush ikkinchi qush 360 dona 366 dona sariq 1723 dona mana bu ko'p tug'adi chunki sotiga buniki 5786 dona hammasini to'playmiz to'plangan to'plangan tuxumlarni savdo do'koniga o'tamiz va shu yerda Mana qarang. Bu yerda hozir meni hisobimda 1282 dona oltin tanga yig'ilgan va buyurtmani to'lash, ya'ni zakaz plata bo'limida 24 butun o'ndan bir e, oltin tanga to'plangan. Bu yerdagi pul, ya'ni 1 rublga yetishi uchun bizada yigirma to'rtni o'rniga yuz dona bo'lsa bir rubl yechib olishimizga ruxsat beradi men bu yerda bir rubl yechib olganman payo кошелокка mana ikki yuz oltin tangaga ya'ni почти mm, to'qqiz kopeykam ikki rubl yech bo'lganman o'zimni payr hamyonimga haqiqatdan ham to'laydi bu sayt mana bu yerda mana yevro men yevro olmaganman bu yerda rubl dollar olsa ham bo'ladi rubl olsa ham rublni tanlab rubl olganman dollar miqdoriga yetganida yevro miqdoriga yetganida xohlang dollar yevro qilib oling agar payr kashlog'ingizga olmoqchi bo'lsangiz chunki payr kashlog'da dollar yevro qarshiliklari ochilgan yani hisob kundalik bonusi bor kundalik bonusini bemalol kuniga mm, men olganman keyingi bonus qolguncha ya'ni bir soat bir yarim soat kutishim kerak ekan bir yarim soatdan keyin olamiz mayli bu yerda mening tavsiyam ya'ni mening tavsiyam bu yerda referal referal silkangiz bo'ladi ya'ni referral adresingiz mana bu yerda sizning ma'lumotlaringiz rus tilidagi versiyasi holati degan agar angliskini xohlasangiz sizning ma'lumotlaringiz sayt ma'lumotlar ma'lumotingiz saytning ingliz tilidagi versiya holat holatidagini kopiratuv qilib bemalol xohlagan sosialniy set ya'ni facebook instagram whatsapp telegram barcha nimalardagi profillaringizdagi do'stlaringizga taklif qilib pul ishlashga chaqirsangiz bo'ladi mening referral silkam orqali ro'yxatda o'tgan kishi asad asadov 2021 yil 24 e, chisla 4 oyda ro'yxatdan o'tgan va menga bonus shaklida 250 oltin tanga berilgan bu yerda biz problema hech qanaqa e, kashpointlarsiz pulni bez yechib olsangiz bo'ladi bu yerda qushlarni ya'ni qushlarni sotib olish bo'limida e, eng qimmati mana bu 375 oltin tangaga 375 ming oltin tanga nima qilib olsangiz ya'ni sotib olsangiz kuniga pul ishlasangiz bo'ladi hech qanaqa e, nima qilish shart emas biron joyda ishlash kunlik daromad sizga kelib turaveradi va bularni ko'paytirib boraverasiz tepadagi qushlarni yoki mana shu ya'ni krol qushni sotib olsangiz ham bo'ladi sotiga ikki ming ya'ni yigirma bir ming to'qqiz yuz yigirma besh tuxum tug'adi men sekin ikki yuz rubl pul soldim bu saytga o'sha tushgan ikki yuz rubl hisobiga ya'ni oltin tangaga aylantirilgan holda tushadi hisobga ikki dona ya'ni yetti yarim oltin tangaga ikki dona mana bu jigarrang qushni Mm, sotib olganman sekin sekin bularni ko'paytirib boraversangiz bo'ladi yig'ilgan mm, oltin tanga o'ttiz yetti yarim ming oltin tanga yetganda moviy rang qushni sotib olsangiz bo'ladi u soatiga bir ming to'rt yuz o'ttiz dona tug'adi bu yerda hozir mana bu pastdagi mana bu pastdagi nimani buyurtma to'lash bo'limidagi oltin tangani siz e, alishtirsangiz bo'ladi ya'ni mana bu almashtiruvchi degan joyga bosib siz e, minimalniy 100 oltin tanga bo'lganida mana shu yerga kirib e, pulni ya'ni pastdagi pulni tepaga o'tkazasiz menda hozir yetarli miqdorda yo'q 24 dona oltin bor ya'ni bu birja pastdagi hisobni tepaga chiqarasiz bu 20 foiz ko'p ya'ni 100 100 dona oltin tanga 120 dona oltin tanga ya'ni 20 dona qo'shib beradi ana shunaqa qilib tepani ko'paytirib olgandan keyin katta ya'ni sotiga ko'p tuxum tug'adigan qushlarga pul miqdoringiz yetarli bo'lgandan keyin bemalol qushlarni sotib olib kunlik daromadni oshirib boraverasiz без bez без pointsiz to'laydi bu sayt ishonchli va yuz foiz aldamaydigan nima sayt men misol uchun rich brands degan saytdan 2017 yil ro'yxatdan o'tganman 2017 yil ro'yxatdan o'tganman o'shandan buyon bir sutkada faqat bir marotaba bir dona cash point ola olaman ya'ni 4000 ming ehm, to'rt ming kumush tangaga nol butun o'ndan to'rt ya'ni bir rubl yarim rublga ham yetmaydigan ellik kopekka ham yetmaydigan qirq kopeyk desam bo'ladi bunday qaraganda qirq kopeyk pul ishlayman bu shunaqangi qiyin murakkab ishlab chiqarilgan sayt buni men keyinchalik bildim mana men 2017-yil. Sizning ro'yxatdan o'tgan sanangiz 2017-yil 05-oy 21-chislada ro'yxatdan o'tganman. Men o'z referalim orqali 73 dona kishini chaqirganman ro'yxatdan o'tgan va men bu saytdan faqat 440 e, rubl pul ishlaganman. Bu sayt ham 100% pul to'laydi, aldamaydi. 2017-yildan buyon ishlab kelyapti. bu yerda kumush birja bo'limi orqali kuniga shu bir sutkada bir marotaba to'rt ming kumush tangaga nol butun o'ndan qirq kopeyk kash pointni olaman mana menda hali yigirma to'rt soatga yetmagan hali vaqt bor bermaydi hozir ana endi mening nimamga qarang xarid ya'ni пополни счет пополни счет вот для покупки бөлімі яғни пополнить баланс бөлімі ва на вывод заказ выплаты бөлімі заказ выплаты бөлімідегі менің kumush tangalarim soniga qarang qancha millionlab yig'ilib ketgan. Zakaz vyuplati bo'limiga kirib, men Payer qarshilog'im orqali pul yechib olmoqchi bo'lsam, hisobimda mana 5 hmm, butun o'ndan rublga ya'ni 5 rubl 15 kopeykaga yetgiday cash pointim bor menda. Так, mana на вашем счете 5 рублей 15 копеек cash point shu 515 kumush tangaga serebroga yetarli cash pointim bor ana endi meni payer kошелог'im tepada mana bu ikkinchisi mana bu kumush tangalar soni olti yuz sakson ikki million besh yuz yetti ming ikki yuz sakson ikki butun o'ndan yetmish bir kumush tanga yig'ilgan ha buni endi rublga hisoblasak mana menga ya'ni alishtirib obmen qilib ko'rsatyapti tagida olti yuz sakson ikki million besh yuz yetti ming ikki yuz sakson ikki rublu yetmish bir kopeyk menga to'lashi kerak buning uchun menda judayam katta miqdorda kashpoint bo'lishi kerak